वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के अनुपन में मैं दिलीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ ये है मटेरियल नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मटेरियल नाउ मटेरियल नाउन क्या होता है मटेरियल नाउन को अगर आप पढ़ें और उसको याद करें तो मजा नहीं अगर आप एक बार इस वीडियो को देखें उस वीडियो से केवल और केवल ये समझ जाए कि मटेरियल नाउन क्या होता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी दोबारा मटेरियल नाउन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली तो आइए मैं समझाऊं मटेरियल नाम होता क्या है मटेरियल नाम क्या है जैसे मान के चलिए अगर आपको आपने एक ग्लास दूध पिया तो क्या आप कभी ये बोलेंगे कि मैंने एक दूध पिया दो दूध पिया नहीं इस तरह नहीं बोलेंगे ना तो यही वो मेरा कॉन्सेप्ट है मटेरियल नाम वो होता है जिसे आप गिन नहीं सकते सबसे पहला पॉइंट आपको ये बैठा लेना अपने दिमाग में कि मटेरियल नाम एक ऐसा नाम है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते दूसरी बात मटेरियल नाम को केवल और केवल मेजर किया जा सकता है मापा जा सकता है या उसे वजन किया जा सकता है ओके ये दो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मटेरियल नाउन को और आपको दिखाता हूँ कि मटेरियल नाउन किस प्रकार आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को तैयार करेगा और उससे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं मटेरियल नाउन आइए ध्यान देते हैं डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाम क्या कहती है मटेरियल नाम की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल क्या दर्शाते हैं चलिए दिखाते हैं आपको material noun is a noun which is use to create new things material noun एक ऐसा नाउन होता है जिससे नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं and it can not be counted लेकिन इसे गिना तो बिल्कुल नहीं जा सकता but it can be measured इसे क्या मापा जा सकता है और वेट तो जा सकता है एग्जाम्पल देखते हैं मटन मिल्क गोल्ड वुड ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि मटेरियल नाउन किस प्रकार के हो सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है मटर मटर देखिए अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे अच्छा में मटन दे दीजिए तो आप क्या कहेंगे एक मटर दे दीजिए नहीं आप उसे क्वांटिटी बताएंगे आप अपना वेट बताएंगे आप कहेंगे आधा किलो एक किलो ढाई सौ ग्राम कुछ भी वेट बताएंगे उसे जिससे वो आपको मेजर करके तोल के आपको सौंप देगा इसी प्रकार मिल्क जब भी आप कभी मिल्क लेते हैं तो कभी आप किसी से नहीं कहते कि मुझे आप कहते हैं एक किलो दूध दे दीजिए दो किलो दूध दे दीजिए एक लीटर दूध दे दीजिए या दो लीटर कुछ भी आप लगाते हैं इसके बाद इसी प्रकार गोल्ड है गोल्ड से कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है जैसे कि आप देखते हैं गोल्ड से चेन बनाई जा सकती है इयरिंग बनाई जा सकती है रिंग बनाई जा सकती है तो ये देख रहे हैं gold which is use to create new things gold से आप नई नई चीजें बना सकते हैं इसी प्रकार गोल्ड है गोल्ड से कई प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है टेबल हो गया चेयर हो गया बैग हो गया ये सब चीजें क्या है गोल्ड से बनाई जा सकती है लेकिन वुड क्या है एक मटेरियल नाउन है इसे आप काउंट नहीं कर सकते ओके चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं किस प्रकार मटेरियल नाउन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करता है और उससे हम कैसे बिना पेन टच करे सॉर्ट आउट कर सकते हैं मतलब आप कुछ सोचना भी ना पड़े आप जब स्क्रीन पे देखें और वहीं आपका आंसर वेरीफाइड हो जाना चाहिए तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चलिए देखते हैं आप और मैं पहले common errors in material now. Ice is cool, the ice is cool. Water is hot, keep the baby away. The water is hot, keep the baby away. The water are hot, keep the baby away. ये कुछ examples मैंने आपके सामने रखे हैं और आपको ये identify करना है कि which one is right and which one is wrong. Suppose कीजिए ये कोई examples हैं जो आपके exam में आ जाते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है और गलत है तो देखते हैं पहला वाला हाई स्कूल क्या लगता है आप लोगों को बताइए आप सही है गलत है बिल्कुल सही आपने सही बताया ये वाला एग्जाम्पल मेरा सही होगा और द इज स्कूल गलत होगा अब आप कह रहे होंगे कि दोनों देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन फर्क क्या है वो मैं अभी बिल्कुल बताऊंगा अब देखते हैं तीसरा example water is hot keep the baby away The water is hot, keep the baby away. And the fifth one is the water are hot, keep the baby away. तो फाइंड आउट करते हैं इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा सबसे पहले देखते हैं water is not keep the baby away ये आप बताइए बिल्कुल सर ये सही होगा नहीं हाँ ये गलत होगा very good the water is hot keep the baby away अगला द वाटर आर हॉट की तरह तभी जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने ये बिल्कुल गलत होगा सही है तो चलिए आप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा था पहला एग्जांपल कहता है आइस इज कूल और दूसरा कहता है द आइस इज कूल तो देखते हैं आइस इज कूल और द आइस इज कूल में फर्क क्या है कि कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही हो रहा है ये मैं आपको बताऊं अगर आपसे कोई कहे आइस इज कूल तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कही गई है अगर कोई आपसे साउंड नहीं लगा हो तो बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर जो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इसे आइस को एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डनरी बना रहे हैं इसके बारे में कुछ अलग सी बात कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल साफ बताया जा रहा है कि बर्फ ठंडी है तो यहाँ पर इसे हमें गलत करना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा इसके बारे में ओके अब यहाँ देखिए water is hot keep the baby away ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया ये गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ये जो मटेरियल नाउन है इसके बारे में कुछ बताया गया क्या बताया गया water is hot water normal होता है लेकिन यहाँ एक बताया गया इसके बारे में पर्टिकुलर कुछ कहा गया यानी हॉट बनाया गया तो जब भी इसे मटेरियल नाउन को कुछ पर्टिकुलर रूप में बताया जाएगा तो उसके पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा ओके नेक्स्ट वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी आर्टिकल द लगा है लेकिन ये गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है ओके तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है कि मटेरियल नाउन एक वो हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है दूसरी बात इससे पहले कभी भी ए एन द किसी भी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता तीसरी बात आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जा सकता है कब किया जा सकता है जब मटेरियल नाउन से पहले कुछ खास स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पर हमने देखा the water is hot keep the baby away यहाँ पर पानी जो है नॉर्मल अपने टेम्परेचर पर रहता है लेकिन यहाँ पर उसे हॉट बना दिया गया तो ये क्या है उसका टेम्परेचर पेश करा गया और उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर बात कही गई तो इसी प्रकार मैंने आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करी कि मटेरियल नाउन को आप किस तरीके से लेंगे आपको एग्जामिनर क्या दे रहा है आप उस पर फोकस मत कीजिए आपको जो आता है आप वो देखिए ओके ध्यान दीजिए कि जो आप पढ़ते हैं वो आपके काम आएगा एग्जाम में एग्जामिनर का काम है आपको घुमाना लेकिन आपका काम है उसे सॉर्ट आउट करना टैकल करना अपनी टेक्निक ओके आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर मटेरियल नाम से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं रहा होगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद